Вон он упал! Вот хуйло, конец тебе! Блять, перца, щеми! Гнида! Да, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну! Иуда, канонист чертов! Будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю семью! Да, ну, тяжело! Ребята, иди сюда, ты говно! Жопа! Вот петух! <laughs> いいだ Да хули! Забыл, что тебе батон в будку закидывает. Ну, вон он и ты. Вот петух! Шалава! говно собачье! Жлоб вонючий! <laughs> Понял, бля, понял? Да вот!